trabalhou para ganhar dinheirinho? Você falou que estava doendo o braço. O que está acontecendo? O que, que você fez? Peguei a bolinha. Não, mas você, antes você estava perder. Vai nascer no casamento. Então, tô preocupada. É. Você também tá preocupada, né? Eu tô fazendo conta, ó. Fazendo conta. Ó, muda de assunto que a mãe tá filmando. É. pegadinha. Papel escuro. Atenção. Atenção, atenção. Coisa que vocês imaginam a saudade que tem de vocês. Ixi. Agora Troca de tia. Troca de tia. Daqui pra mim. Não. Daqui pra mim. Você que sentem também. Vocês todos foram exemplos e fizeram parte da minha construção como pessoa e, consequentemente, fazem parte da construção do ruim. Tento ao máximo criar o mesmo vínculo que temos e acho que com essas últimas férias e momentos passados juntos, as lembranças e imagens ficaram gravadas na memória do porque a cada vez que falo de um de vocês, eu me lembro. Hoje mesmo explique que, explique que vocês, que vocês estavam juntos no final de ano, na chácara do tio e da tia em Araras. e nos olhinhos dele que ele também queria estar aí. Falo muito dele, pois a minha é, infância já passou e a dele está agora passando. Tenho muito medo dele não sentir o amor, as brincadeiras, as piadas e falas dos seus e primos, o que acho essencial na construção de uma pessoa, mas nas piadas e farsas pode. Espero que vocês passem um ótimo Réveillon, com muitas conversas, carinho, amor e tudo mais. Amo vocês do fundo do meu coração que se grande. Juntos e firmes, compensa tudo. Beijo para todos. Feliz ano novo. Não falei que ia ter doce da minha parte. Não acredito. Falou. falava. Luciano. Luciano. Também até hoje. Tá no shopping. Tá no shopping. Ele que sabia que o tio tinha cidadania. Sim, eu também. Eu também. Ele falava pra você também? Não, mas eu ainda tava Ele tava bem. Ele tava numa situação ruim. Não, ele casado, né? Ficou em casa um pouco, lá em Guarulhos.